首先，我们会迎接的是星期一，而星期一这一天呢，是逢到了我们的明岁啦，同时它也是月见土府的日子，因此家中刚好有正在做翻修、装修的，或是有庭院的朋友们，切记在当天是不宜动土翻土，不然其中的煞气可能会影响到家中的成员的哦。同时，在这一天也逢到了我们的农历的十月初一。 多数的人会选择在这一天拜拜。这天也是我们冬天的第一天，在这之后天气会渐渐的转寒冷，因此人们也会害怕，在民间的祖先们可能也会缺衣服穿，所以在这一天我们在拜拜的时候，除了食物，好比如说我们的树三生、蔬果之外，我们除了这个纸钱，也要记得多供奉一样贡品，也就是我们的名医 在祭拜完之后呢，把这个名名衣呢，同时呢烧给祖先呢，也就称为送寒衣。那送寒衣的这个呢，就跟我们春季的这个清明节、秋季的中元节，好并称为这一年当中的三大鬼节哦。另外有传闻就是在这一天，阎罗王呢也会特例呢，让阴间的鬼魂们呢能够放假，让他们回到。 这个阳世人间呢，来领取他们在世的家人所送予给他们的钱物，所以切记了，在这一天呢，如果我们有要画一些呃贡品啊物品给祖先的，务必要上书文，这样子他们才能够真正的领取到的。那当然，在这一天我们也可以散发好意，做功德、补功德，将多余的一些呃衣物哈。 把这些贡品呢焚化给有缘的人，让他们呢也能够领取。那这也是不错的一桩美事，大家不妨也可以透过这样的方式来帮自己植福田哦。再来，让我们看一下星期二的部分，我们会逢到的是当月的打偷休日，因此在这一天是不宜前往庙宇去做还愿的动作的。那同时呢，在这一天呢，如果家中有简易的。 装潢是或者是家具是需要去做移动的，也不妨参考，在这一天可以做轻微的移动。礼拜三的部分呢，是逢到了天贵顶官的日子，在这一天有一个非常不错的开运小秘方，老师在这边要分享给荧幕前的朋友们。在这一天，男性的朋友不妨可以将自己的鬓角好或者是头发好稍微的到。 发廊里面呢，去做一个修剪的动作。而女性的朋友，如果你有刘海的，不妨我们可以呢，在这一天做稍微的一个修剪，或者是把自己的头发呢，做一个层次的剪法。那这样的话呢，也会代表的是步步高升，还有呢，去掉不好的晦气，让我们的官位在职场上能够更加的明亮跟鲜明哦。大家不妨参考看看。另外。 再来就是礼拜四的部分，会逢到的是正红砂的日子，因此呢，老师会建议在当天呢仪式少取，尤其是针对有官非的朋友们，在这一天切记不是一个适合去做协调的一天哦。同时在礼拜五的部分，我们会逢到的是麒麟日，麒麟日对于男性朋友是特别的好的，所以如果你有想要帮自己添福运、财运、官禄， 我们不妨可以在这一天前往庙宇去拜拜，帮自己补补好运哦。另外，在礼拜六的部分，我们会逢到的是宝光求嗣之日，在这一天是非常大力需要求子的朋友们。不过切记了，唯独有针对属龙跟属蛇的朋友们，这两这一天呢是比较不宜让你们去求做求子的动作喽。有需要的话，可以另外私下再问老师。 再来就是我们礼拜天了，礼拜天的部分逢到的是月破大号，在当天同时也是午休灶的日子，因此老师建议当天及时烧去。装修的部分如果有在针对厨房做动工的，特别注意不要动到灶喽。以上是针对这一周的日课的部分，再来让我们来看一下接下来这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是我们属兔子的朋友，而第二名是我们属牛的朋友，第一名是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。虽然已经见到了月底，你觉得很多事情呢，可能在上一周都没有得到妥善的一个解答，在这一周你会发现很多问题都会渐渐的迎刃而解，而且可以很轻松的达到你要的目标。 因此，在月底前，老师建议这三个生肖的朋友多运用你现在的这一股士气跟好运，好好的一股冲天的冲上去。尤其是针对你的业务哦，有跑外务的朋友，切记能够多跑就多跑，因为你越跑，你的人气跟财运越旺哦。当然，在路上的时候要特别留意一下您的交通安全，才不会进了财有失了财哦。 再来，让我们来看一下未来这一周的个别生肖运势状况又是如何的。首先，让我们来看一下第一个生肖是属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这一周要学会如何掌握突破的部分。那在这一周，属老鼠朋友运势是相对的旺的，所以其实对你们而言，你们只会觉得我好像还有可以做些什么，我好像还做不够多。没有关系，只要你肯做，你肯发想。 赶紧的呢，多做一些事情，对你都是不错的哦。那这一周呢，属老鼠的朋友没有需要特别留意的天数。再来，让我们来看一下下一个生肖是属牛的朋友。属牛的朋友在这一周真的是强棒出击了。对你来讲的话，有一个很重要的决定，如果是需要在这一个时间点去下决定的，不管是感情上，又或者是工作上，老师都会建议你赶紧。 做果断的决策，因为这个决定在这个时候下是最好不过的了。不要拖泥带水，错过了这个时机，那很多美事都会变成坏事一谈了。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友要切记，在这一周不要怕多事，也就是在这一周属老虎的朋友，请你们发挥你们的嗅觉敏敏锐的观察力。 然后能够多试就多试，不要觉得自己鸡婆，因为这个时间点你的鸡婆会造就你未来别人对于你的看法的加分，所以务必在这个时候能多试就多试。但是记得我们的多试呢是要好的事情，是帮别人去处理事情的，而不是把一件事情变成两件事情哦，这样才是对的哦。那属老虎的朋友在这一周也没有特别需要留意的天数。 再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友经历了上一周的运势蹦蹦跳跳的，啊，非常的呃忙碌。但是呢，在这一周之后，你会发现上周的忙碌在这一周会渐渐的开花结果，很多事情开始有了一个比较明确的一个状况跟目标。因此，老师也会建议属兔子的朋友，啊，在这个时候也不要松懈，切记。 要落实的掌握你本身的进度，还有你的钱财的部分，小心不要还没有到月底，你已经在打着月初薪水的算盘哦，这样子就不是那么如意了。你该想的是如何好好规划，让你下一周的时候，不会到了月中的时候就口袋两空哦。再来下一个生肖是我们属龙的朋友，老师会建议属龙的朋友在这一个。 礼拜呢要小心行事，尤其是祸从口出是很容易出现的。再来就是跟家人的关系或者是人际互动的部分，切记要注意您的言行以及您的情绪。很多东西您可能没有说，但是您的呃颜面啊，也就是我们的情绪管理的部分哈，所有的情绪都写在心思都写在您的脸上了，这样很容易让周边的人。 感到您就是，呃，表里不一，那这样子就不是很加分了。因此，老师会建议属龙的朋友要特别留意，在跟人与人互动的部分，好要谨慎一些。属龙的朋友在这一周要留意的天数相对的多，分别有星期一、星期五以及星期六。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这一周要特别留意的是，不要有节外生枝的一个状况，也就是。 今天老师会建议属蛇的朋友，不管你是在跟厂商，或者是跟同事啊，或是上司在做沟通的时候，我们要就就事论事，不要将个人的情绪带到一个事件簿里面，不然人会觉得你黑白不分，那这样子对你的管理方面，或者是对于你人品方面是会有扣分的部分。 那属蛇的朋友，在这一周切记，您要留意的天数是星期二以及星期六喽。再来，下一个生肖是我们属马的朋友。属马的朋友呢，在这一周，老师会提醒你要留意勾心斗角的部分。这勾心斗角呢，很多时候会来自于言语之间，或者是很多的一个话术，来想要探出你的想法，或者是你的你的方向性。那当然要看您是。 坐在什么样的一个位阶上？如果今天您是属于管理阶层的，对下我们的管理是需要统一跟一致性的时候，那明确的把您的想要布达的事情把它说出来，当然是比较好的。可是如果今天你是对于同业之间，也就是是呃跟竞争的那个对手之间的话，那难免这样的勾心斗角，不不直白的说明，那是必须的啊。所以这个部分。 请你们要，要思考一下是对上对平行的，或是对下的人这样子。那属马的朋友，在这一周要留意的天数分别是星期三。这一周是比较不利于你们去做太多的一个决策性的东西。好，老师建议呢，这一周多数时候去做盘旋，好，也就是我们去思考，好进行的方向会是比较理想的。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这一周呢，老师要建议你呢，不要去看潜力。什么是不要去看潜力呢？也就是希望属羊的朋友呢，千万不要老是拿别人的例子，或者是你听说过的别人的经验来去套说跟去嫁到别人的一个想法上面，甚至呢，也不要运用别人的一个经验谈到自自身上面，因为呢，别人。 的经验不代表一定是你必须要去经历过的。很多时候有很多不同的因子跟跟要件在一个事情里面，所以很可能呢，你们会得到不一样的结果。毕竟很多时候一件事情最终的结果要看的是对应的人事物。因此，老师会建议属羊的朋友，很多状况请你参考别人的说辞跟经验谈，但是请你不要将他们混为一身之谈，这样会比较理想哦。 在这一周，使用的朋友要留意的天数相对的也是比较多的，分别有礼拜二、礼拜三跟礼拜四。因此，我会建议你呢，在这几天如果有需要做重大重大的一个决策跟决定的时候，请确定先问问自己：您是在最佳的精神状况吗？您的精神是好的吗？睡眠是足的吗？如果是的话，在这个时候说出去的话跟做的决定才是可信的哦。不然，隔了一两周之后，您回头看。 你也会觉得，当时怎么会做这么糟的一个决策？请留意喽。再来，下一个生肖是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这一周呢是属于视频八稳的一周。那在当周要留意的天数呢，分别是礼拜五。唯一要提醒您的就是呢，很多事情呢，只要你是有规划过的再去做进行，按着时间表去操课的话，那是不会有太大的一个乱子。那就怕是您没有到这个表去。 拟定你要做的事情，那当然你的 tempo 就整个会是 run 的步调。那属猴的朋友在这一周的那个财运呢，也是相对的稳定的。只要呢你敢去那个跟人家周旋，或者是去询问的话，那相对的你都会有不错的一个收获的。所以属猴的朋友不妨把握这个时候呢，多积极的去联系你的客人吧。 再来，下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这一周呢，真的要学会怎么去做变通，因为在这一周，老师要建议你的就是变通则达。如果你不去做变通，不去做改变的时候，你相对的就是会被淘汰的那一个。那这个时候就要看您是坐在什么样的位置的部分。如果你刚好是主管，那您如果不选择变通，那淘汰的会不会是你的产品、你的部门呢？如果你不去， 选择变通，那是不是被淘汰的？好，就是你这个厂商呢，因为客人可能会选择遗弃你，所以任何时候我们都要去想，没有绝对好的商品，因为所有的状况都有可能会被人超越。你要被超越，还是被追逐呢？属鸡的朋友，请你们务必要想一想，让自己学会变通，把别人的优势，好，也要纳入自己的。 状况，那这样子你才能够更上一层楼哦。属鸡的朋友在这一周要留意的天数是礼拜六，那尤其是在周末的时候，如果有出游的时候呢，特特别留意车况，切记这样子才能够确保行车的安全哦。再来，下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友，老师会建议你在这一周呢，务必要增加您的机动性。 这个时候，属狗的朋友可能会觉得有点懒得动，会觉得我只要好好的守着我的这一份工作，守着我目前在做的事情，或者是我的生活的正常的步调就好了。可是其实也是时候给它添加一点不一样的颜色，或者是新鲜感。有的时候我们会习惯的去翻某一本书的某几页，可是如果你不再去翻页，你怎么会知道？ 下一页是不是更精彩呢？所以属狗的朋友，不要一成不变的过你规律的生活，在这一周不妨做做你不曾做过的事情。对你来讲，你可能会有不同的眼线跟不同的想法。至于属狗的朋友，在这一周留意的天数是星期日哦。下一个生肖是我们属猪的朋友，在这一周，请您务必要踏实的待着。 对你才是比较好的。一周属猪的朋友要留意的天数是礼拜一。这个礼拜属猪的朋友，因为你的心思的状况是属于比较怠惰，还有一个比较推不动的一个状况，所以是说老师会建议你呢，这个时候就不宜去太过积极的去做一个呃催促的动作，比如说去接新的案子，或者是说去做邀约的动作。 可以的话呢，把你眼前手头上积欠的一些案子，把它先清理掉，或者是说有把一些你还需要呃把它给处理掉的事情呢，都把它归类好，那这样子会是比较好的。把一事情呢一件一件的呢做好之后呢，然后老老实实的再去做下一周的规划，对你来讲才是这个礼拜该做的事情。 还有，在这一周，老师会建议属猪的朋友不要吃太多的甜食，这样你的精神状况才会维持在一个比较好的状况哦。以上是针对这一周的生肖运势状态。再来，我们来看一下，在这一周的部分感情的胜利组，又是属哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友，而第。 一名是我们这个属老虎的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周感情的部分来讲呢，你们呢会比较希望可以黏黏腻腻的，也就是你渴望的是，如果是已有对象的朋友，你希望对方给予多一点的关怀跟陪伴，但是呢，你却没有办法得到对方的配合，在这个时候，老师希望你们呢给对方多一点的谅解，同时呢也会提醒你们，有的时候除了 期盼对方来黏你之外，你不妨先黏过去，那这样子你心里可能也会踏实一点，好过一些。但是千万记得，请要在对方时间允许的状况之下才做这样的一个年情人哦。那至于呢，还正在追求的状况或者是空窗的朋友们，老师也会建议你在这个时候，你很适合去联谊或者是去认识新的异性朋友，对你来讲是比较容易呢碰到。 可以一拍即合的对象的。好，以上是这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友们，请务必记得在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。如果有需要咨询的朋友，也不妨透过下方的点书、Line 或是微信的方式与老师联系，老师会很乐意给予你协助的。我是金玲老师，我们下周再见喽，拜拜。